Sziasztok, Dóri Lidi és Zsófi vagyunk. Idén diplomáztunk a képzőntervező grafika szakon, illetve Dóri már a második diplomáját szerezte, mint képzőművész tanár. Elhatároztuk, hogy főállásunk mellett belevágunk a projektalapú kísérletező csapat munkába. Egyéni projektjeinkben foglalkoztat minket a közösség, a vizualitással való közösségépítés, illetve reflektálás egymásra a grafikán keresztül. A Fablaphoz csatlakozva egy olyan közösség része lehetünk, ahol tudás megosztásában hisznek. Páratlan lehetőség rejlik abban, ha az emberek maguk készíthetnek tárgyakat és alakíthatják környezetüket. Úgy gondoltuk, hogy a Distributed Design pályázatra egy mintakészletet tervezünk, ami épületek geometrikus elemeiből gyűjtünk. Ezek variálható rendszerben alkalmasak a teret grafikailag élénkíteni és információt közölni egyben. Terézváros lehetőséget kínált, hogy ezt a rendszert formálására kipróbáljuk. Ez az 50x50-es grid volt a közös pont az építészekkel való együttműködésben, akik ugyanebben a méretbe és rendszerbe illeszkedő bútorokat terveztek. Örülünk, hogy ezek a bútorok más közösségi terekben élhetnek tovább.